Sobre nós vem, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nos esperamos. Sobre nós vem, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nos esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós vinha, Senhor, a vossa graça da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas. E é ali quando é tempo de Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos.